saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Hodio mi legos unu la play famai partoi de la Zamenhofa verkaro in tute. <clears throat> Ni estas dum la lasta tempai um, ehm, meditoi ni estas cum meditantai sur la vortoi de la parolado en la unua congresso en Bologna Cemaro in 1905, cae nun mi de nove legos el pagios 361, rande de la fino della la pagio. En la malgrandan urbon de la Franza Marbordo convenis homoi, en la plei diversai landoi cae nazioi, cae ili rencontas sin reciproche, ne mute cae surde, sed ili comprenas unu alian, ili parolas unu cun la alia, kiel fratoi, kiel membroi de unu nazio. Ofte convenas persone de in nazioi, cae comprenas unu alian, mi turnis la pagina Sed kia grandega differenzo estas inter ilia reciproca comprenigiado cae la nia? Tie comprenas in reciproca nur tre malgranda parto de convenintoi qui havis la eblon dedici multegon da tempo cae multegon da mono por lerni fremda in lingua. Ciui aliai partoprenas en la conveno nur per sia corpo, ne per sia capo. Sed, en nia conveno, reciproche sin comprenas ciui partoprenantoi, in facili comprenas ciu, ciu nur desiras nin compreni, cae nec maricezzo, nec ne havado, de tempo, fermas al iu, la oreloin, por niai paroloi. Tre fame vorto, a parte la unu, a parto in eh, pagio 361. Do homoi convenas en esperantuio la usamenhof kiel homoi, ne kiel membroi de lando kai Lando, civitanezzo, laula iuro, nazio et nezzo gento. Li ne volas identigi la du conceptoin. Sed tio estas en la dorso, ne antaula la visaggio ciam oni parolas cum la lia. Ciam oni parolas esperanton, la facto che io esas nederlandano, italo, au cino, usonano, cionan vi volas, meninano, ne gravas unua stupe, musico. Sed, nur du dua stupe. Unua facto estes che vi vidas homon, personon. Cae, oni povas diri, nu, ja, jam ocasis tio de multo da tempo, ĉu ne? Sed Zamenhof diras ne, ĉar kiam oni uzas alian lingvon, nur la elito vere comprenas tion kai partoprenas entio. tio. Kai shaina sal mi interesse a rimarki la du fontoi la du fonto in de um, la differenzo inter esperanto ca il paroli la alia in fremden lingua in nume mal ricezzo ca ne havado de tempo tiui du factoroi permessas al homoi de la elito homo qui estas en uh, bona posizio en uh, la socio tra studi profunde fremden linguin kaido do scipovi comunichi con homo de alie parto sed e in tiu caso ili parolas la linguonde de aliai ne la lingua. Do, mi volas inviti vin cum mediti sur uh, la du factore. Ciu lau vi estas nur tiui du factoroi ne havado da tempo de tempo ne havado de tempo kai marcezzo la causoi de ne scio de fremde lingvoi au ciu estas ancau aliei. Ni cun meditu pre tio. Tancom atento, mi vere gioias che vi sequas min. Mi dancas pro tio, gis morgao, cae ciel ciam, antauen, sen fine.